ठुलो भएपछि बुद्धि आउँछ रे सही के हो गलत के हो छुट्याउन जान्ने छौ रे यही सब सुन्नुभएको छ होला र हाम्रो ठुलो बडाले यही भन्नुहुन्थ्यो खोइ के भन्न खोज्नु भएको थियो अहिले आएर यसो हेर्दा मेरै उमेरका साथीहरूले त बाहुन त छेत्री त वैश्य र त त शुद्र भनेर छुट्याउँछन् अर्को साथीले त त मधिसे त पाहाडे भनेर छुट्याउँछन् अनि एउटाले त त हिन्दू त मुस्लिम भनेर छुट्याउँछन् र त त क्रिस्चियन पो होस् भनेर भन्छन् के ठुला बडाले यही भन्न खोजेका थिए होला यसैलाई सही गलत भनेर छुट्याउन भन्छन् त किनकि हामी साना हुँदा हामीलाई न त रङ न त रूपसँग मतलब हुन्थ्यो न त जातपात नै हेरिन्थ्यो न त कुनै धर्म नै यसो हेर्दा त सही गलत नछुट्याउन जानु नै ठिक रहेछ होइन र